Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie que vous ayez une rencontre de face à face avec le, Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Que vous le visualisiez devant vous. Et quels que soient les défis, les difficultés que vous avez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur va toucher votre vie. Le Seigneur Jésus qui guérit, que tout le monde crie, Seigneur Jésus qui guérit, il touchera votre vie. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce temps-ci. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Et tu dis que je suis Dieu, je ne change pas. C'est pourquoi les fils de Jacob ne sont pas consumés. Ton peuple, en un pareil moment, sont devant toi et leur foi ne sera pas consumée au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans les airs qu'on appelle la pandémie, le fléau, la maladie, l'affection. Je prie que ces choses ne touchent ni ne consument ton peuple au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Comment Dieu a oué Jésus de force et du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je prie Seigneur, comme tu l'as fait dans les jours d'autrefois, parce que tu n'as pas changé, que la même puissance, la même onction se déverse pour tout le monde, pour guérir chacun au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple croyant de Dieu, les serviteurs de Dieu, les dirigeants disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soi vous Nous sommes à un thème très important qui est très, très, très significatif aujourd'hui, dans le passé, aujourd'hui, et important jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face c'est la guérison et la santé divine pour les enfants de Dieu obéissants. Nous allons à Exode 15 et nous lisons le verset Exode 15, Exode 15, le verset 26. Exode 15, 26. Et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Le Seigneur a dit je suis. Le Dieu immuable dit je suis. Le Dieu qui guérit dit je suis. Le Dieu qui tient ses promesses, qui garde l'alliance, dit je suis l'éternel. Rien, rien ne peut diminuer, changer la nature, altérer la nature du Dieu Tout-Puissant. Il est toujours celui qui guérit aujourd'hui, il est « Je suis celui qui est » et c'est lui qui l'a fait dans le passé et c'est lui qui le fait aujourd'hui et c'est lui, si vous êtes la seule personne, un croyant dans tout le monde entier, il accomplira sa parole dans votre vie. Il dit, je suis l'éternel qui te guérit. Pas l'éternel qui a guéri dans le passé, que je ne peux plus le faire. Pas c'est l'Éternel qui guérira dans le futur et il ne le fait pas aujourd'hui, mais il est régulier, c'est continuel et c'est une affaire continuelle. Il le fait à tout moment, il le fait dans votre vie. Je vois une personne bien portante devant moi, une personne en santé devant moi. Et chaque jointure de votre corps, chaque eau de votre organisme est tout ce qui est dans votre corps reçoit maintenant la touche, la, guérison divine au nom de Jésus-Christ. C'est une alliance que le Seigneur a faite avec son peuple. Il a fait alliance avec Israël, il a accompli. Il a fait une alliance mosaïque, il a accompli. Il a fait alliance avec Israël, avec les Juifs, il a accompli, il a fait alliance avec David, c'est accompli. Maintenant, nous avons, il a fait alliance avec l'Église, une alliance plus excellente qui est fondée sur de meilleures promesses au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est plus précieux, plus grand, plus élevé, plus exalté que Adam, que Abraham, que David, que Moïse, que Israël, et s'il peut accomplir la promesse qu'il a faite, l'alliance qu'il a faite avec tous ces gens, alors il y a l'alliance meilleure, excellente qu'il a faite au travers du Seigneur Jésus-Christ, il va accomplir. Il accomplira tout. Est-ce que vous vous rappelez bien à tout moment que Dieu parle à Isaac, Dieu dira, Isaac, je fais ceci pour toi, pas à cause de toi, mais à cause d'Abraham, ton père. Donc, quelle que soit la condition d'Isaac, quel que soit le niveau d'Isaac, Dieu dit, ce n'est pas à cause de toi, mais je fais ceci à cause de ma promesse à Abraham. Et puis, toutes les fois qu'il s'adresse à Israël en tant que nation, il va le dire. Israël en tant que nation, le Seigneur t'a choisi et le Seigneur va faire ceci pour toi, pas à cause de toi, mais à cause de Abraham. Et s'il pouvait faire cela pour Israël et pour Isaac et pour toute personne là-bas, à cause d'Abraham, il te le dit, pas parce que tu pries, non parce que, non parce que euh, tu as la foi, mais parce que je fais ceci à cause de Jésus-Christ que j'ai, qui est avec qui j'ai fait une meilleure alliance à cause de Jésus-Christ, l'alliance de guérison sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous allez prier, alors soyez sages pour dire que à cause de Jésus, Seigneur, regarde l'alliance, regarde ce que tu as dit que tu feras à cause de Jésus. Seigneur, regarde mon besoin, regarde la provision que tu as faite, alors à cause de Jésus. Seigneur, regarde ce que je traverse, tu dis que tu me délivreras et je te demande, Seigneur, à cause de Jésus. Et là, alors vous clôturez la prière en disant, au nom de Jésus, j'ai prié et la chose là est déjà faite. Alors ce doit être fait parce que c'est l'alliance qu'il avait faite avec l'Église, avec les chrétiens, avec chaque citoyen du royaume. C'est à cause de Jésus-Christ et ce sera fait dans votre vie. La guérison et la santé divine pour les enfants de Dieu obéissants. Nous allons voir trois points ici. Premier point, le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple racheté. Remarquez le mot alliance là-bas, le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple racheté. Numéro 2, la fidélité à l'alliance de Dieu. Le mot alliance, la fidélité à l'alliance de Dieu et son peuple acquis. 3 ici, la plénitude de l'alliance de Dieu. Il y a toujours l'alliance là-bas. La plénitude de l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. Comme nous pensons à l'alliance, vous rappelez bien l'alliance le, euh, l'alliance du mariage, dès que vous dites, oui, j'accepte, l'autre dit, j'accepte, l'alliance là prend effet que, que vous soyez faible ou fort, que, que ce soit le jour ou la nuit, que vous marchiez dans la rue, ou quand vous soyez au bureau, vous êtes déjà marié à l'homme là, à la femme là, la femme là s'est mariée à toi. L'alliance là tient. Alors pensez à l'alliance avec Dieu. Que quel que soit là où vous vous trouvez, vous êtes à l'église, que vous soyez à l'église, vous êtes en alliance avec Dieu. Quand vous soyez à la maison, vous êtes en alliance avec le Seigneur. Quelque chose se passe, vous êtes en alliance avec Dieu. Mais quelque chose se passe dans la tête, la nuit, dans le sang, quelle que soit la partie du corps, c'est une l'alliance avec Dieu est toujours là. Et vous vous tenez sur la provision des promesses, sur la puissance, sur le privilège de cette alliance. Alors c'est l'alliance de Dieu. Premier point, c'est l'alliance de Dieu. Deuxième point, c'est l'alliance de Dieu. Et troisième point, c'est pour son peuple gratuité, pour son peuple acquis, pour son peuple précieux. Ce sera fait dans votre vie. Numéro 1, nous allons au, fondement, le fondement de l'alliance de Dieu avec son peuple racheté. On a déjà lu en Exode 15, 26. Relisons cela. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. que je vais obéir ma part de l'alliance. Je vais obéir à ma part de l'alliance. l'alliance englobe deux personnes, toi et Dieu. Dieu est toujours fidèle. Il dit que je suis toujours puissant. Je suis toujours celui qui atteint les objectifs. La capacité divine n'a pas de problème. Mais dis, mais pour ta part, pour ta part, si tu écoutes attentivement, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Un autre Amen. Vous savez, il y a des gens qui essaient d'apprendre à prier. Ils vont prier, ils vont utiliser des paroles mielleuses. Voici le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu éternel, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, le Dieu des anges, le Dieu de tout l'univers, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur euh, te regarde et dit que, mais tu crois que tu sais prier ça, ce n'est pas comment prier. Voyons David. David est venu dire, Dieu, voici ce que tu as dit. Agis selon ta parole. C'est la fin de la prière. Agis selon ta parole. Alors Dieu a dit quelque chose. Il dit que je ne te frapperai d'aucune des maladies. Pourquoi ne pas dire Dieu C'est ce, que, ce que tu as dit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 par lequel euh, l'Église là a été acquise. Vous voulez acheter quelque chose. Si vous, si vous vendez et ceci, un article euh, que vous avez au, à votre seuil, et ce que vous voulez acheter, vous, connaissez déjà le prix de la chose. Et vous l'achetez, vous savez que seulement une seule chose de votre maison peut acheter cela. Vous voulez acheter quelque chose, on dit que le prix de ceci-là est comparable au prix de votre chaise. Alors, vous voulez acheter un bien. Alors, vous avez amassé tout ce que vous avez pour acheter quelque chose. Ce que vous avez acheté là, c'est aussi précieux que tout le prix que vous avez payé. Dieu pourrait sinon envoyer un ange ou bien des anges. Ces anges-là sont en milliers, en nombre, en grand nombre. S'il a même livré un seul ange pour acquérir votre rédemption, le ciel ne perdra rien parce que il y a des anges en millions, en milliers. Seulement prendre un pour l'acquisition, pour le rachat de l'Église. Mais ce sera, ce sera la valeur de l'Église. Mais maintenant, c'est son fils unique. Le, le plus précieux au ciel, le plus grand au ciel, le plus élevé au ciel. Celui-là qui est proche du Dieu le Tout-Puissant, c'est celui qu'il a envoyé, c'est lui qui est mort pour vous, pour racheter son Église. C'est ainsi que l'Église est valable toutes les fois que vous priez, il ne faut jamais dire encore, Seigneur, je suis inutile. Seigneur, je suis poussière et cendre. Tu voudrais dire que Dieu a envoyé son Fils unique, qui est plus grand que tous les anges ensemble au ciel pour racheter la poussière et la cendre. faut plus dire cela. Alors, ça, c'est la prière de l'Ancien Testament avant que la révélation ne soit arrivée. Que Jésus-Christ est le Sauveur et il a racheté l'Église par son propre sang. Et à cause de cela, alors il a fait alliance avec nous, une alliance de guérison. Il vous guérira. Il vous délivrera. Nous allons voir trois points ici. Numéro un ici, l'alliance avec l'omnipotent. L'alliance avec l'omnipotent. 2. La condition de notre obéissance. 3. La continuité de son opération. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je continue d'opérer, je continue de manifester, je continue d'observer, d'accomplir tout ce que j'ai promis. La continuité de son opération. Voyons, le numéro 1, c'est l'alliance avec l'Omnipotent. Nous allons à Deutéronome 29, verset 9. Deutéronome, Deutéronome 29, verset 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous allez réussir. Est-ce que vous savez que tout ce que vous faites, c'est pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, à cause de l'alliance, vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jérémie chapitre 32, Jérémie 32, Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel. C'est je suis qu'on a vu en Exode. Et comme on avance de l'Exode à Lévitique, au Nombre, à Deutéronome et jusqu'à tous les livres de la Bible, on arrive à Jérémie qui dit « Je suis, voici je suis l'Éternel » le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part Vous n'avez pas répondu à cela Non. Voilà le verset 17 qui nous dit « Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Il n'y a rien qui soit étonnant au Seigneur dans votre vie. Pour votre guérison, il n'y a rien qui lui soit difficile. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ça, c'est le Dieu omnipotent. C'est le Dieu tout-puissant. À cause de cela, il le fera dans votre vie. Luc 1, 37. Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans votre ministère et dans votre famille. Rien ne sera impossible avec Dieu. Il le fera pour vous verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Et Dieu aime se rappeler de sa sainte alliance. Voilà la deuxième partie ici, c'est la condition de notre obéissance. La condition de notre obéissance et, il nous a promis en disant que si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Exode 15, 26, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, comprenez, il ne nous dira pas de faire quelque chose qui sait qu'on ne peut pas il Il ne peut pas nous dire d'écouter si nous avons de sourdes oreilles. Il ne, nous dira pas de faire quelque chose si nous sommes paralysés et inactifs et, et impotents. Bah, il ne peut pas nous dire d'obéir, de garder ses statuts quand il sait que nous sommes très faibles à cause de la nature humaine. Il nous a transformés, changés, et nous dit de faire ce qu'il sait que nous pouvons le faire. Et dit que si tu fais cela, ce que je sais que tu peux faire, et tu le fais pour ma gloire, en obéissance à ma parole, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. Alors, il donne la condition là-bas, la condition d'obéissance. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Ésaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, avant d'être docile, alors vous devez avoir la volonté. C'est l'affaire du cœur et le jour de sa puissance, le peuple sera volontaire. Alors, si c'est dit ici que si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je dis vous mangerez les meilleures productions du pays. Si nous le sommes obéissants, si nous le sommes dociles, quelle vie devons-nous mener, quels privilèges devons-nous avoir, quelles provisions devons-nous avoir, étant accompli dans notre vie. Voyons Deutéronome 11, 21. Deutéronome 11, verset 21. Ceci est beau. Et alors que, et alors vos jouets, les jours de vos enfants seront aussi nombreux. Vous n'allez pas mourir prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Puisse le Seigneur confirmer cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays. Vos enfants ne mourront pas prématurément. Dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, voyez ceci, seront aussi nombreux que les jours des cieux seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Oh, les enfants d'Israël, hein. oh, j'aurais espéré que tous écoutent Dieu. Il aurait sinon passé les jours des cieux sur la terre. Quels, quels sont les jours des cieux sur la terre? Le bonheur, la force, le courage, la, réalisation, l'abondance de joie, c'est ce que vous aurez. Que, que vous ayez les jours des cieux au-dessus de la terre. Verset 27. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La bénédiction est conditionnée sur l'obéissance et la grâce pour obéir à cela que le Seigneur le croisse, la croisse dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et trois ici, c'est la continuité de son opération. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il est toujours le grand je suis qui ne change pas. Malachie 3, Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Tout ce que je promets, je le tiens à cœur. Toutes les promesses que j'ai faites, je l'embrasse, je ne change pas. Toutes les bonnes choses que je t'offre, je ne change pas. Je tiens toujours mes paroles. Je, tiens toujours toutes les bonnes paroles que je vous ai dites. Toutes les conditions que je vous ai données, alors je, je les embrasse. Je ne change pas. C'est pourquoi, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu dans votre pensée, voyant tout ce qui s'est passé de Exode à Deutéronome, à Josué, aux juge, jusqu'au temps des proverbes, jusqu'à Ecclésiaste, jusqu'à tout ce qui était arrivé, jusqu'à Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Il dit, regardez tout ce qui s'est passé. Regardez toutes les armées qui sont venues contre les enfants d'Israël. Mais vous savez pourquoi vous êtes toujours une nation Israël eh Vous savez pourquoi vous demeurez en tant que peuple invincible de Dieu C'est parce que je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Voyez ce que Jésus a dit. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez ce qui est arrivé euh, au premier siècle jusqu'au 20e siècle, jusqu'à ce, ce siècle. Regardez l'Église, l'Église en Afrique, l'Église en Europe, l'Église en Amérique, l'Église en Asie, se tient toujours. Vous savez pourquoi Parce que Dieu est Dieu. C'est pourquoi l'Église n'a pas été consumée. Il a fait pour Israël, il le fait pour l'Église, il le fait pour toi. Je dis, il le fait pour toi. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit l'affliction qui frappe, la chose là ne vous consumera pas. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est d'aller en présence de Dieu et puis lui révéler la situation et tu dis à Dieu, Dieu, agis selon ta parole. Tu as dit que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu ne changes pas. Alors, c'est pourquoi eh, les fils, les enfants de Jacob alors, la tribu de Jacob, le peuple de Dieu n'est pas consumé. Agis selon ta parole. Alors, tu sortiras de cette situation. On va aux Hébreux 13. Hébreux 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, dites-moi le reste, et éternellement vous savez, chaque croyant est dans ses paroles. Hier, c'est là que Pierre, les apôtres Pierre, Jean, Paul étaient hier. Aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, c'est là qu'on trouve Wesley, Martin Luther, Charles Finet, D.L. Mouji, T.L. Osborne, entre hier et aujourd'hui, c'est là que vous vous trouvez vous-même. Dieu merci, vous vivez, vous êtes toujours en vie, vous allez rester en vie au nom de Jésus-Christ. Et puis, entre aujourd'hui et pour toujours, c'est là que ceux qui seront convertis, qui ne sont pas maintenant convertis, c'est là qu'ils se trouvent entre aujourd'hui et éternellement. C'est là que tous les saints de Dieu, se tenant sur les promesses de Dieu, c'est là qu'ils se tiennent et disent d'hier jusqu'ici aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ est toujours le même. Le même médecin qui guérit, le même rédempteur, le même sauveur, le même omnipotent, le même puissant Dieu, il le fera dans chaque vie au nom de Jésus-Christ son opération continue. Ses opérations continuent. Ses accomplissements, ses miracles continuent. Ses guérisons continuent. Sa préservation continue. Vous allez jouir de tout ce que Jésus a pourvu à la croix du calvaire au nom de Jésus-Christ. Numéro, euh, numéro 2, nous allons voir ici la fidélité à l'alliance de Dieu et son peuple acquis. On va à Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, verset 9. 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements jusqu'à la millième génération. Maintenant, lorsque vous dites, vous une génération, une génération dans la Bible, c'est environ 40 ans. Et lorsque vous multipliez 40 ans, 40 par 1000, qu'est-ce qu'on a Rapidement, on a quoi 40 multiplié par 1000 c'est quoi Ça fait 40 000. 40 000. Maintenant, calculez du, du temps d'Abraham, du temps d'Adam, du temps d'Adam, jusqu'à la fin de Malachie, c'est environ 40 000. Du moment de Jésus, son avènement jusqu'aujourd'hui, c'est environ 2000 ans. Ajoutez tout, alors on a environ, 6 6000 ans. Et Dieu, on nous a dit, par la parole infaillible, que Dieu garde son alliance. Il garde son alliance jusqu'à la millième génération, 40 000 ans, et nous sommes seulement à 6 000 ans, et après cela, il est fidèle Dieu est toujours fidèle. Alors, il doit accomplir sa promesse. Il doit accomplir sa, déclaration. Il doit accomplir ses prophéties dans votre vie, dans ma vie. Et continue jusqu'à ce que 40 000 ans, il le fera. Je dis, il le fera. La fidélité l'alliance de Dieu et à son peuple acquis. Voyons 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue. Maintenant, s'il y a beaucoup de personnes et vous choisissez une seule personne de cette foule, pourquoi La raison est que vous choisissez une femme pour devenir très intime à vous, une femme qui soit à vous. Alors vous avez quelqu'un ou quelqu'une avec qui partager votre vie, votre connaissance vos biens, votre héritage. C'est pourquoi vous faites le choix. Pourquoi le Seigneur vous a-t-il choisi comme faisant partie de l'Église Vous avez pour avoir quelqu'un avec qui partager sa révélation, avec qui partager les ressources du ciel, avec qui partager ses biens, avec qui partager sa puissance de guérison, c'est pourquoi il vous a choisi. Dieu merci, je suis choisi. Parce que je suis choisi, je suis spécial. Parce que je suis spécial, toutes ces promesses précieuses sont les miennes. Elles sont les vôtres au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Comment traitez-vous un roi alors, vous traitez un roi de façon spéciale. Alors, euh, vous, vous, eh, on ne choisit pas un roi, on, on ne choisit, ou bien on n'élit pas un roi, ou bien traiter un roi comme n'importe qui, comme un marchepied. on traite un roi de façon spéciale. Et le sacerdoce. Alors, c'est de façon spéciale qu'on traite les sacrificateurs. Et c'est dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est dans un, un petit cercle, dans un grand cercle. Cela veut dire que, prenons par exemple une nation. La nation là, c'est le grand cercle. Et puis, l'église là-bas, c'est dans le petit cercle, au sein du grand cercle. Cela fait partie de la nation là, mais c'est traité de façon différente. C'est ce dont le Seigneur dit. Le Seigneur parle. Il parle de nous. Il dit que vous êtes une nation sainte. Votre vie est, sainte. Votre vie est particulière. La grâce de Dieu particulière. Les privilèges que vous avez, tout est particulier. C'est ce que le Seigneur a fait de vous et fait de moi une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu merci, vous êtes spécial. Dieu merci, vous êtes différent. Dieu merci, le ciel vous regarde de façon différente de la, de la façon il regarde les gens du monde. Nous allons voir ici la fidélité de Dieu à tenir sa promesses. Numéro 2, l'oubli du peuple de Dieu à garder ses préceptes. Trois, Notre fermeté dans l'alliance de Dieu d'être gardée perpétuellement. Notre fermeté dans l'alliance de Dieu d'être gardée perpétuellement. Numéro 1, c'est la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Alors Dieu ne n'échouera pas. Je dis, Dieu n'échouera pas. Il gardera ses promesses, il tiendra ses promesses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci, Premier roi 8. Premier roi, premier roi, chapitre 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses, regardez ceci, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Maintenant, comprenez. Moïse a vécu jusqu'à la fin de deux ténorums, deux téronomes, toutes les 16 années de juge, de Josué, de Ruth, de 1er Samuel, 2e Samuel, jusqu'au temps du premier roi, Moïse n'était pas là. Regardez Dieu, quoique Moïse soit mort, c'est dit ici que, que aucune n'est restée sans effet de toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées par Moïse, son serviteur. Regardez ceci. Christ est venu à la fin de Matthieu à la fin de Marc, à la fin de Luc, à la fin de Jean, il était crucifié. Il était ressuscité. Il est reparti au ciel. Acte, romains, corinthiens, galates, jusqu'à ce temps-ci. Alors, c'est dit, aucune parole n'est restée sans effet. Donnez-moi un bon Amen. Il faut l'imaginer de cette manière. Regardez Moïse. Regardez Jésus, qui est le plus honorable des deux, qui est le plus agréable à Dieu des deux, qui est le plus exalté des deux. Si la parole donnée par Moïse, si tout est accompli et au de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet, et comme bien plus fort raison. Toutes les paroles qu'il a promises par la bouche de Jésus, lorsqu'il a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors cette parole ne n'échouera pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cette parole n'échouera pas. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette parole n'échouera pas. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il fera de plus grandes œuvres parce que je vais au Père. Cette parole n'échouera pas. Mon Père agit moi aussi j'agis. Cette parole ne jouera pas au nom de Jésus-Christ. La fidélité de Dieu à tenir ses paroles. Allons au numéro 2 ici. C'est l'oubli du peuple de Dieu à garder ses préceptes. Alors c'est le problème des enfants d'Israël. Ils ont oublié. Je prie que nous n'oublions pas je ne vais pas oublier Jérémie chapitre 2, Jérémie 2, verset 13, car mon peuple a commis un double péché et m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'était leur problème. Je prie que cela ne soit pas votre problème. Je ne vais pas oublier. Moi, je ne vais pas oublier. Je sais que vous n'allez pas oublier. Alors, vous êtes fidèle à Dieu. Mais vous avez tout abandonné pour être ici à Vous êtes ici à cette retraite. Alors, comme vous êtes fidèle à obéir Dieu, à servir Dieu, à travailler pour Dieu, le Seigneur continuera d'être fidèle à vous en accomplissant ses promesses en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Hébreu chapitre 10, 38. Hébreu 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Vous venez à Christ, vous êtes détourné du péché, vous tournez vers lui comme votre sauveur, vous êtes devenu justifié, vous êtes justifié et la même foi qui vous a sauvé vous gardera toujours sauvé au nom de Jésus-Christ. La foi qui vous a fait entrer vous gardera au-dedans au nom de Jésus-Christ. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mais s'il se retire, ce n'est pas moi. Je dis ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne vais pas me retirer. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous savez, oui, c'est le fait de se détourner. C'est la rétrogradation, la rétrogression, la rétrogradation, le fait de, de se détourner et aller vers les choses de souillure. Mais l'accomplissement de la promesse de Dieu, pour moi là, je ne vais pas me retirer. Et si se retire, pourquoi les gens se retirent Ils se retirent à cause de la poussée, de l'impulsion de la chair. Il ne peut pas dire non à la chair. Il se retire à cause de l'impulsion du monde sans dire non à la chair. Il se retire à cause de la mauvaise habitude qui les pousse, qui les tire. Il ne peut pas dire non. C'est eux, mais vous. Toutes les fois que Satan tape à votre porte, vous allez garder votre porte bien fermée. Vous allez dire non. Je suis sorti du monde par la, foi, par la foi et je demeure dans le royaume de Dieu par la foi et vous n'allez pas oublier cela au nom de Jésus-Christ. Verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Numéro, numéro 3 ici, cela parle de notre fermeté dans l'alliance de Dieu, d'être gardé perpétuellement. La fermeté. Vous êtes ferme envers cela et vous n'allez pas permettre à quelque chose de vous retirer du Seigneur. Aussi longtemps que vous demeurez fidèle et que vous gardez cette alliance et toutes les promesses dans l'alliance seront gardées pour vous au nom de Jésus-Christ. Euh, Deuxième chronique 15. Deuxième chronique 15, 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'éternel le Dieu de leur Père de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ce qu'il faut faire. Alors je dois renouveler l'alliance chaque jour. Et j'ai ouvert euh, ma bouche pour parler au Seigneur, que je vais suivre le Seigneur, que je ne vais pas me détourner de lui et je vais garder ce que j'ai dit. Et aussi longtemps que vous avez pris cet engagement tout le jour de votre vie, vous allez jouir de la présence du Seigneur. Vous allez profiter des provisions de Dieu et les promesses de Dieu à tout moment. À tout moment que vous priez, Dieu reconnaîtra que voici un enfant spécial, un enfant qui parle là-bas et des choses spectaculaires vous arriveront à tout moment au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, troisième point maintenant, c'est la plénitude de l'alliance de Dieu pour son peuple précieux. Y a-t-il une personne précieuse ici ce jour? Y a-t-il une personne précieuse ici ce jour? le Seigneur, accomplira tout ce qu'il a promis à son peuple précieux au nom de Jésus-Christ. Et Esaïe 43, Esaïe chapitre 43, verset 7. Esaïe 43, verset 7. Tous ceux tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et puis il nous dit, verset 21, verset 21, le peuple, le peuple de Dieu, le peuple le peuple précieux, le peuple, le peuple spécial, particulier, le peuple acquis, le peuple que je me suis formé. Regardez cela. Vous n'êtes pas pour Satan. Il faut dire que je ne suis pas pour Satan. Je ne suis pas pour la maladie. Je ne suis pas pour l'affliction. Je ne, suis pas un marchepied pour euh, les persécuteurs, que j'entende votre voix. Je ne suis pas, je ne suis pas que Satan utilisera pour nettoyer son salon. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges publiera mes louanges, ma gloire. Et vous allez montrer cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir ici l'alliance et la promesse de guérison. Numéro 2, l'alliance avec les participants de sa sainteté. Numéro 3 ici, c'est l'alliance de ses préceptes dans nos cœurs, numéro un ici, c'est l'alliance et la promesse de guérison. Et nous retournons à Exode, Exode 15, verset 26, qui dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, parce que tu es sauvé, ton Dieu, parce que tu as fait un choix personnel. Maintenant, il y a des gens au, salut, ils ont fait un choix personnel pour, pour le reste de leur vie qu'ils doivent obéir au Seigneur. Ils regardent tel frère, ils regardent telle soeur, et puis ils attendent ils ne font plus un choix personnel. Cependant, au salut, c'était personnel. Au, à la sanctification, c'est un choix personnel. Au moment d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un choix personnel. Et puis, comme ils marchent dans la voie du devoir, comme ils marchent sur la voie de sainteté, ils ne font plus de choix personnel. Regardez la parole. Si tu, c'est personnalisé ici, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, si tu prêtes l'oreille, pas, pas, les oreilles de l'Église, tes, tes propres oreilles, si tu prêtes l'oreille si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. La maladie est personnelle. L'affection est personnelle. L'oppression est personnelle. Donc, votre obéissance à la parole de Dieu doit être personnelle vous ne regardez pas de, gauche à droite. Et puis, et la réclamation de la promesse de Dieu que voici ce que tu as, tu m'as dit, Seigneur, accomplis cela. Ça, c'est personnel aussi. Et comme vous allez obéir cela, sauver personnel, en priant, c'est personnel, croire au Seigneur, c'est personnel, réclamer les promesses de Dieu, c'est personnel, en, en tenant, sans se vaciller, alors l'accomplissement de la promesse de Dieu sera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui me guérit. Il est l'Éternel qui me guérit. Ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu, Matthieu 8. Nous lisons le verset 8, Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, il n'a pas attendu les pharisiens ni les sadduciens et ne s'est même pas caché sous euh, le vêtement de Pierre, mais il a dit lui-même. Le centenier répondit, Seigneur, il a appelé Seigneur, je t'accepte maintenant, je te fais Seigneur de ma vie je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. La parole qui a créé le monde entier dit seulement un mot. Il a parlé et c'est fait. Il a parlé et le monde entier était créé. Dis seulement un mot. Il soutient tout l'univers par la parole de sa puissance. La parole qui soutient tout l'univers dit seulement un mot. Tu es la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il est venu ici. Et cette parole est devenue la puissance qui a opéré sur terre et toute infirmité où que se présente la parole, toute infirmité est guérie. C'est ce que j'attends. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelqu'un dit Amen. Cette parole est toujours puissante aujourd'hui. La parole est toujours puissante aujourd'hui. Voyons Matthieu 24, Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel, ce peut être quelque chose dans les airs qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir les, les cieux. Il peut se trouver de pandémie sur terre qu'on ne peut plus voir la terre, mais la parole de puissance du Seigneur Jésus-Christ ne passera pas. Cette parole parvient à votre vie aujourd'hui. La parole là viendra sur votre corps aujourd'hui. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 2 ici, numéro 2 ici. C'est l'alliance avec les participants de sa sainteté. Luc 1, verset 72 Luc chapitre 1, 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Il va se rappeler cette alliance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 73 nous dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, Soit 14, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Soit 15. en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de... comme de jours vous serez, vous, serez en santé comme de jours Vous êtes guéri comme de jours Vous êtes victorieux comme de jours vous servez le Seigneur comme de jour. Alors vous êtes saint et juste comme de jour. Vous êtes heureux, gai et joyeux comme de jour. Tous les jours de votre vie. Je dis Amen pour vous. Voyons le numéro 3 ici, numéro 3. C'est l'alliance de ces préceptes dans nos cœurs. Nous faisons ceci parce que nous gardons l'alliance, c'est la nôtre au de Jésus-Christ. Hébreu, Hébreu 8, verset 6. Hébreu, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur un ministère d'autant supérieur. Alors il le compare à, celui de Moïse au temps de Moïse. Lorsque l'eau était sortie du rocher, tout le monde a bu. Mais lui, Christ, a obtenu un ministère d'autant supérieur au temps de Moïse. Lorsque la manne est tombée, tout le monde en a mangé. Mais la Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur. Vous vous rappelez, au temps de Josué, lorsque les murailles de Jéricho s'étaient écroulées, s'étaient écroulées pour tout le monde, et tout le monde était monté, était entré à la terre promise. Alors, allez comparer le Seigneur Jésus-Christ à Moïse, à Aaron, à Josué et au reste des enfants d'Israël. Vous savez, fois que ces gens-là, comme Moïse, a élevé le serpent dans le désert, tout le monde, tous ceux qui ont regardé au serpent des reins étaient guéris. Maintenant, Jésus a un ministère, a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Maintenant, cela veut dire que les jours où nous vivons, pas les jours de Moïse, pas les jours de Josué, pas les jours d'Aaron, pas les jours euh, d'Élie, pas les jours euh, d'Élysée, ce ne sont pas les jours d'Ézéchiel, ce ne sont pas les jours d'Esaïe, mais nous vivons dans les jours glorieux de Christ, de meilleures promesses, d'excellents ministères, c'est un grand médiateur. C'est une meilleure alliance. Et tout a été établi pour chaque enfant de Dieu, pour vous. Je dis pour vous, pour moi, pour moi. Si c'est tout ce qu'ils avaient au temps de Moïse, alors tout le monde était satisfait et assouvi. Aujourd'hui, alors un temps meilleur, une ère meilleure, une génération meilleure et une période meilleure, chacun sera satisfait de la bonté, de la plénitude, de l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pour vous, c'est pour moi. Toutes choses, toutes choses c'est pour moi. Toutes les promesses de Dieu, c'est pour moi. Toutes les déclarations sont pour moi. Toutes les déclarations sont pour moi. Toute chose maintenant vous appartient. Où est la personne là? Où est-il? Où est-elle? Amen. Amen. Pourquoi ne pas vous lever maintenant? Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Toutes les promesses de Dieu sont les miennes. Je te rends grâce. La puissance est la mienne. Je te rends grâce. La guérison est la mienne. La délivrance est la mienne. Je te rends grâce parce que je viens au nom de Jésus et tout ce qu'il a pourvu sera le mien. Parlez au Seigneur, ouvrez la bouche et louez le nom du Seigneur. que le Seigneur lui-même a fait et dit, je suis Dieu, je ne change pas. C'est parce qu'il ne change pas. C'est pourquoi les promesses sont pour vous aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque chaque jour le même, toujours le même, il n'a pas changé. Il a entendu les cris de ceux qui l'ont abordé les années passées hier. Aujourd'hui, il fait le même aujourd'hui. Et pour toujours, il continuera de faire le même, la même chose. Le Seigneur vous exaucera il a exaucé le centenier, il vous exaucera. Il a exaucé la femme là avec la perte de sang de 12 ans, le Seigneur vous exaucera. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait en euh, Matthieu, Marc, euh, Luc et Jean, il le fait aujourd'hui. Il exauce chaque prière. Demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Alors il vous exauce maintenant. Et lorsque le Seigneur a quitté, il a donné la clé aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Alors il vous exauce maintenant. Il dit, je vous donne mon nom que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur vous exauce maintenant. C'est pourquoi Pierre et, Pierre et Jean arrivaient à la, à la porte la belle. Euh, l'homme là, environ 40 ans, qui n'avait jamais marché, Pierre lui a dit, regarde-nous je n'ai ni, or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a pris par la main, il a levé, il a soulevé, et l'homme là, d'un bond, il s'est levé et il louait Dieu, glorifiait le Seigneur. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Cette parole est dans votre bouche. Le Seigneur exauce la prière. La prière fervente du juste a une plus grande efficacité. Élie, un homme de la même nature que nous, il a prié qu'il n'y aura pas de pluie. Et il n'avait pas de pluie pendant trois ans et demi. Il a prié encore. Et le ciel a ouvert ses écluses pour faire pleuvoir sur la terre. Il l'a fait. Il est le même Dieu. dit, je suis Dieu, je ne change pas. C'est le même Dieu que vous servez maintenant. Le Dieu de toutes est chair. Il est, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui soit étonnant pour lui. Même aujourd'hui, vous rappelez-vous comment Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth, comme elle a un de force et de puissance, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La parole est toujours valable. Christ, celui qui, dans la parole est toujours là, les fidèles. Il le fera. Il le fera. Il n'y a pas de doute. Alors, il faut demander avec foi, sans vaciller, sans douter, et le Seigneur le fera. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous avec tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous soit fait. Vous vivez dans une période meilleure à celle de Moïse. Vous tenez sur vous tenez sur un meilleur sol que celui de Moïse, vous avez un ministère supérieur à celui des gens de l'Ancien Testament. Et quand ils ouvrent la bouche, le Seigneur les exauce chaque fois. Comme vous ouvrez votre bouche, le Seigneur vous exauce. Le Seigneur ne peut jamais échouer. Sa parole ne peut jamais échouer. Ses promesses ne peuvent jamais échouer. Le Seigneur vous a exaucé mes prières sont exaucées. Il faut répéter cela du tréfonds de votre cœur. Il faut dire cela avec conviction à vous-même. Mes prières sont exaucées. Vous allez voir la réponse. Vous allez jouir de la réponse. Et cette réponse sera permanente dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Levez ses mains victorieuses, ses mains ointes au Seigneur, comme, comme un signe de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur, sachant que cette parole a été accomplie dans votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé et chaque parole sortant de ta bouche à la puissance de l'Omnipotent qui, qui l'accompagne pour l'accomplir. Ta parole de promesse, ta parole de puissance est accomplie dans la vie de chacun de tes enfants, de tes ouvriers, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous faire rappeler que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que ta parole ne sera pas sans effet. Le ciel et la terre passeront, mais pas même un iota, pas une lettre, pas même un point, pas même une ponctuation ne passera sans être accompli dans ta parole au nom de Jésus-Christ par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes en santé. Nous sommes forts. Je prie, Seigneur, que tes mains de guérison touchent tout le monde maintenant. C'est toi, c'est toi le Seigneur Jésus qui guérit. Jésus le libérateur. C'est toi Jésus le rédempteur. Et tu es ici au milieu de nous touche tout le monde, guéris tout le monde, fais un miracle de délivrance, de guérison dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous acceptons, nous croyons, nous confessons que c'est fait. Pour moi, c'est fait. Pour moi, c'est fait. Seigneur, qu'il est l'accomplissement dans chaque ville. Qu'il est la satisfaction dans chaque ville. Guéris chaque, remplit chaque cœur de la joie du Seigneur. Et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est fait je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis rendu très fort. Ce que Dieu a ôté de votre vie ne reviendra plus.